Pirineus, serralada cantàbrica, sistema ibèric, sistema central i ara les serralades bètiques. Cada una em porta records diferents, però alhora tots especials. Cada una m'ha ensenyat un munt de coses i ara a mi em toca mostrar. Sempre m'han rebut amb els braços oberts i en el meu cor sempre hi seran. Falten pocs quilòmetres perquè aquesta aventura s'hagi acabat i perquè un projecte de 5 anys hagi finalitzat amb èxit. No per la quantitat de quilòmetres recorreguts en bici o a peu, no per la quantitat de metres de desnivell que finalment s'hagin acumulat, ja que els quilòmetres i els metres només són distància i alçada. El que els fa més o menys importants és el que haguem gaudit d'ells,